Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Gëzimi për ardhjen dhe arritjen e muajit të Ramazanit. Njerëzit gëzohen për shkaqe të shumta, shkaqe të lejuara dhe shkaqe të ndaluara, të cilat të japin veçse iluzione. dhe ka shkaqe me të cilat Allahu, për të cilat Allahu i Madhëruar na ka porositur dhe na ka këshilluar që të gëzohemi për ato. Dhe besimtari gjithmonë kur kujton mirësit Allahu të madhëruar, gëzohet, ndjen tek vetja e tij gëzim dhe kënaqësi. Dhe nuk ka mirësi më të madhe, se sa mirësia e udhëzimit në fenë e Allahut të Madhëruar. Nuk ka mirësi më të madhe, se sa dashuria e punëve të mira. Se sa dashuria e punëve të mira. Nuk ka mirësi më të madhe, se sa kur ti ndjen gëzim, gjatë kryerjes së punëve të mira. A ka gëzim më të madh, kur ti e kalon kohën tënde, kur ti shpenzon prej mundit tënd, prej fuqisë tënde, prej pasurisë tënde, shpenzon në ato vepra të cilat janë shkak për faljen e gjynaheve, janë shkak për zbritjen e mëshirës së Allahut të Madhëruar. vepron ato vepra të cilat janë shkak që Allahu i Madhëruar të të shpëtojë nga zjarri i Xhehenemit dhe të fusi në xhenetet e tij. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, është muaji i pendimit, është muaji në të cilin dyert e xhenetit hapen dhe dyert e zjarrit mbyllen. E lus Allahun e Madhëruar Të na bëjë prej atyre, të cilët e arrijnë këtë muaj, e agjërojnë atë me sinqeritet dhe dalin të pranuar nga ky muaj. Prandaj, vëlla i dashur, gëzohu se ti po arrin këtë muaj. Gëzohu kur ti po agjëron këtë muaj dhe shikon se Allahu i Madhëruar ta mundësoi agjërimin e këtij muaji. se ajo që ata mbledhin prej pasurisë dhe të mirave të kësaj bote. Prandaj, vëlla i dashur, gëzohu se po vjen ky muaj madhështor, muaji i mirësive dhe begative të Allahut të Madhëruar. Dhe prite me gëzim dhe kënaqësi dhe lute Allahun e Madhëruar ta mundësoj të agjërosh këtë muaj deri në fund dhe të bësh sa më shumë punë të mira.